俺の名はネバセイオト生粋の VTuber ファンだ今日は最近個人的に注目している新人 VTuber 水玉ちゃんと電話でお話しできる日だ俺はこの日のために小遣いを貯金してきた無駄遣いもしないように努力した全ては水玉ちゃんとの楽しいおしゃべりのため時が迫ってきたついに水玉ちゃんとの会話が始まるもしもしあもしもし こんにちは。こんにちは。今日はありがとう。楽しくお話ししましょうね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しまった。この後何を話せばいいんだ緊張してしまって会話の運びが思いつかないいや落ち着け俺はこの日のために用意してきたんだそう最強のデッキを落ち着けまずは手札を引くんだそうすればおのずと次の一手が見えてくるはずドロー 天気の話題なかなかいいカードだこれで自然な会話の糸口が見出せるああの今日いい天気ですねあそうですねねえほんといいお天気ですよねはい <laughs> な何なぜだ天気は定番の話題のはずそれなのにたった2ターンで終了だと世の中の人は一体どんな風に天気の話題で盛り上がってるんだ まあ仕方ないゲームはまだ始まったばかり切り替えるんだドローどうやら会話の神様は俺に微笑んだようだなこのターン俺が出す手札は趣味の話題趣味は何ですかえー、っと映画鑑賞かなそうですかうん映画鑑賞だと また一瞬で終わってしまったいやまだだまだ俺のターンは終わっていないここから畳みかける俺は手札から休日カードと特技カードを特殊召喚するぜお休みの日は何してますか映画見てますかね特技は何ですか特技えー、っと歌うことかなへえいいですね まずいこのままでは全く盛り上がらないまま終了してしまうそれだけは絶対に避けたい最後の最後の一盛り上がりだけでもドロー <laughs> どうしましたああすいません何でもないですついに来たぜこのカードがマイブームの話題 俺はこの日のために彼女について徹底的にリサーチしてきたそして彼女が今ハマっているものは激辛マイブームを尋ねられれば確実に激辛と答えるはずだそしてもちろん俺は激辛についてのリサーチも怠っていないそこからは確実に話題を広げられるはずこの勝負もらったぜ最近のマイブームって何ですか激辛かなかかった 激辛いいですよね僕も好きなんですよ激辛といえばハバネロハバネロはメキシコのユカタン半島やブラジルを中心に栽培される食材だということは有名ですよねハバネロといえばギネス認定の激辛唐辛子というイメージがありますが実は近年ブートジョロキアという唐辛子にギネスの座を譲っていますブートジョロキアの辛さはハバネロの5倍以上と言われているんですよ知ってましたあいえ知らなかったです食べるのは好きなんですけど唐辛子自体に ゲームオーバーえいえ何でもありませんあのはいあなたのマイブームは何ですか僕のマイブームはあなたです散々な結果だったぜしかし俺は諦めない挑戦はまだ始まったばかりだネバセイオト18歳